انت مثل برق الليل عيوني ترى خليت شعر تصنع في سموم القايلة قصايد ما هي سلاح في سوق بيع وما اشترى قصايد ما اقولها لا في الرجال الطايلة هذه الشيلة اهداء الى الشيخ سيف ظافر الظافر اهداء من الشاعر فارس نصر الثابتي والشاعر أبو حنظلة كلمات الشاعر أبو ناصر فارس الثابتي مبدأ برب الكون ذي حصن محمد في حراء وطلع إبراهيم من وسط النيار الشاعرة سلام يا أبو ظافر الظفر تردد هالبراء سلام يملى البحر الأحمر والعرب ساحله انا اشهد انك بالمواقف كف وما ترجع ورا سيف مجرب والدك في كل موقف صقله سيف مجرب والدك في كل موقف صقله مبدأ برب الكون ذي حصن محمد في حراه وطلع ابراهيم من وسط النيار الشاعره الرعد دندن شرق والبارق من القبله سراه غيرها جوسي يوم عيني كل يوم تخايله سريت مثل بارق الليل وعيوني تراه تشعر تصنع في سموم القايلة قصايد ما هي سلاح في سوق بيع وما اشترى قصايد ما اقولها لا في الرجال الطايلة يوم ان بعض الناس في الاشعار يستخدم غلا يا لصق الكلمة على الكلمة وجاتك مايلة قم يا نادوبي وابن مال وقع وخل اللي جرى ابغى صده من جوانبها تجي متكاملة وان عدت العربة نقول للي ساكن القرى نعد ابو ظفر من الرأس الكبر الصاملة سلام يا ابو ظفر الظفر ترددها البرى سلام يا املا البحر الاحمر والعرب لا ساحله انا اشهد انك بالمواقف كفر وترجع ورا سيف المجرب واردك في كل موقف صاقله سيف الظافر والغازي وانتهس يا جوذره مرة وسمات حجما مراده للفعول الهايله بك الكرم خصله وطيبك وسط شريان الجرى ودم تشهد لك وتشهد لك قبايل ويله يا حي طاري سيف في وسط المجالس لنطرى ينوم اصحابه بذكره والعرب تشتاق له لو يمدحك بالمدح كل اللي كتب واللي قرأ وغيرك غيرك مديح نافله مبدأ برب الكون ذي حصل محمد في حراه وطلع ابراهيم من وسط النيار الشاعره الرعد دندن شرق والبرق من القبله سراه فيضها جوسية يوم عيني كل يوم تخيله سريت مثل برق الليله وعيوني ترى خلي الشعر تصنع في سموم القايلة قصايد ما هي سلاح في سوق بيع وما اشترى قصايد ما كلها الا في الرجال الطايلة يوم ان بعض الناس في يستخدم غلا يا لصق الكلمة على الكلمة وجاتك مايلة قم يا نادوبي وغنى مال واقع وخلى اللي جرى ابغى قصيده من جوانبها تجي متكامله ونعدت العربه نقول للي ساكن رسل القرى نعد بالظفر من الروس الكبار الصامله سلام يا بالظفر الظفر ترددها البرى سلام يا من البحر الاحمر والعرب لا ساحله وانا اشهد ان بالمواقف كف ولا ترجع ورا سيف النجار رب والدك في كل موقف صاقله سيف الظافر والغازي وانتهس يا جوذره مرة وسماد حجم مراده للفعول الحايله فيك الكرم خصله وطيبك طشر يا نجارة ودمت تشهد لك وتشهد لك قبايل وايلة يا حي طاري سيف في وسط المجالس لنطارة ينومس أصحابه بذكره والعرب تشتاق له لو يمدحك بالمدح كل اللي كتب واللي قرا مدحك عليهم واجب وغير غيرك ما تيح نافله